कोरिया के टॉप पांच ऐसे खाने जो मैं हर भारतीय को एक बार ट्राई करने के लिए ज़रूर कहूंगा वेजिटेबल किम्पाप किम जिसे समुद्री वीड भी कहा जाता है समुद्री सीड सी वीड मेरे कहने का मतलब समुद्री सहवाल जिसे आप चकोर ढंग से रखते हैं उस पर चावल की एक परत बनाते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी वराइटीज की सब्जियों की लंबी लंबी परतें रखते हैं फिर उसको घुमाकर गोल गोल बनाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और ये दिखने में एकदम जैसे एक बर्गर की तरह दिखता है बर्गर तो आप सभी खाते होंगे मैकडोनल्ड्स लोटेरिया बट ये उससे भी बेहतर है क्योंकि ये आपके सेहत के हिसाब से बनाया जाता है इसको आप कहीं भी अपने साथ बहुत ही आराम से ले जा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप कभी भी कहीं भी बस में ट्रेन में एक एक करके खाते हुए स्वाद लेते हुए अपना काम भी कर सकते हैं और साथ साथ अपना पेट भी भर सकते हैं इसलिए मैं इस खाने को आप सभी के लिए ट्राई करने का ज़रूर कहूंगा आप एक बार ट्राई कीजिए ये एक ऐसा खाना है जो आपको स्वाद के अलावा आपकी सारी क्रियाओं को एक साथ करने का मौका देता है इसलिए किम पाप कोरियन बर्गर भी कहा जाता है <laughs> इसकी कई सारी वराइटीज़ हैं वराइटीज मतलब काफ़ी ढंग से इसको बनाया जाता है इसमें मीट किम्पा भी है इसमें चीज़ किम्पा भी है इसमें टूना फिश और सब्जियों के मिश्रण वाला किम्पा भी है विशेष रूप से भारत के पर्यटक पर्यटकों का कहना यह है कि उन्हें सब्जी किम्पा बहुत पसंद है क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं इसलिए ये उनके लिए बहुत ही उत्तम और लजीज खाने में से एक है आप कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं और प्यार से आपको कोई आपको कोई दिक्कत हुए बिना आप अपना पेट भी भर सकते हैं और आप अपना काम भी कर सकते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है ये आपको स्वास्थ्य संतुष्टि भी देता है प्लस आपके लिए आपके काम को बिना रोके आपको कहीं भी आने जाने की आ, छूट भी देता है तो ये खाना ऐसा है कि आप इसको पैक करें और कहीं भी घूमते फिरते खाएं मज़े लें किमपाप एक ऐसा खाना है जो आपके दिन को बिना पेट खाली किए मज़े से जिया जिए जाने के लिए बनाया गया खाना है तो मैं आप सभी से फिर कहूंगा कि ये खाना आप कभी भी बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो वाकई आसान है <laughs>